sou Denise Alves Rodrigues, eu venho de São Paulo. Eu comecei hum, a estudar artes no meio de dois, dos anos 2000. É, eu me formei em bacharel em artes visuais. Já fiz algumas exposições, é, vários cursos. E atualmente eu venho trabalhando com peças que tratam que tem eletrônica, tem algum tipo de circuito eletrônico, mas que geralmente elas têm algum tipo de coisa em si mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com o que eu chamo de cultura dos arranjos, que eu penso em algo ou eu vejo algum tipo de material e eu fico pensando no potencial que tem aquele tipo de material, que pode, pode acontecer a partir daquilo. Inicialmente, meu projeto para nuvem, ele tinha uma coisa assim, ele tinha um elemento performático, que o título dele é Reverb, e ele era um trabalho que eu montava uma espécie de mecanismo que captava luz solar e energia juntamente, e durante um período eu ficava ali captando o sol e aquele som daquela área. E 12 horas depois, no caso à noite, eu voltava para dispersar aquele som, emitir o som que eu tinha captado durante o dia. O projeto ele tinha essa coisa, né, do tempo, assim, enquanto o som era captado ao mesmo tempo que era captada a energia solar. O que eu tinha de som ali era também o tanto que eu tinha de energia daí que o projeto teve uma, uma modificação, depois com as orientações, né, com o pessoal que, que veio aqui na nuvem, também com os colegas, e também pensando sobre o próprio trabalho, o mecanismo dele, ele teve uma modificação. Ele continua com o título de reverb, mas agora ele é uma peça. Ele é uma peça que vai ter um tampo circular. Nesse tampo ficará um microgravador e um player. Eles são analógicos. É, eles são ligados a partir da energia solar. E juntamente com eles terá um, uma haste, onde na ponta dela terá um microfone que fica captando o, o som durante aquele tempo em que ele está fazendo o trabalho. O som será emitido é, embaixo dessa base, terá uma outra base pequena, circular também, onde estarão os alto-falantes. No microfone eu vou fazer uma espécie de... como se fosse um catavento. Então o microfone ele vai ficar meio girando assim. E de uma certa maneira ele vai buscar o som como se fosse uma panorâmica, né, ele girando. Ele vai utilizar, no final das contas, ele acaba utilizando não só a energia solar para poder funcionar, como também o vento que vai estar tá ali. O vento acaba sendo um elemento de direção, né? Ele que vai propor a direção de onde capta o som e também de onde dispersa o som. Eu estou no meio do projeto, já fiz uns cortes, já estou fazendo uns testes e agora eu acho que estou indo para caminhando para montagem. Uhum. É, demorei um pouco para poder fazer o desenho do projeto, porque muita coisa acontece quando você está montando ali, está descobrindo, está fazendo pesquisa. Quando eu enviei o, a minha proposta aqui para a nuvem, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro porque é, a nuvem não se apresentava apenas como um polo de arte, assim, né? Eu estou muito acostumada a ir para residência, a fazer coisas dentro do sistema de artes mesmo. A nuvem, ela trabalha conjuntamente com outro tipo de criatividade, né? Que é tecnológica e tal. E me chamava atenção também o espaço. Eu pensava já no meu projeto inicial que eu precisava de, desse tipo de, de ambiente. Em São Paulo eu não poderia fazer esse tipo de trabalho. Em São Paulo existem muitas malhas de som, que na verdade são poluições sonoras muito brutas, né? Automóvel, gente, aquela coisa e tal. E eu precisava de um som que eu conseguisse, eu mesma, sentir ele. Poderia perceber juntamente com o aparelho. E a outra coisa que me chamou a atenção, quando, quando eu enviei pra cá, era a chamada mesmo, assim. Era não tinha aquele protocolo digital de envio, seu, eh, seu portfólio, todo aquele sistema que a gente está acostumado a trabalhar em arte. Era uma coisa assim, mande suas ideias, seus rabiscos, vamos tentar. E eu gosto muito da tentativa-erro, né? Eu acho que a construção do trabalho tem muito disso. Você vai descobrir muita coisa ali enquanto você está manipulando o material. Muita resposta. Chegando aqui, eh, o que eu gostei assim é a questão da, da, colaboração. não é só uma colaboração intelectual entre a gente, mas também é uma colaboração junto com a casa, com o ambiente. É, e a gente acaba aprendendo uma porrada de coisas e, e pensando nisso mesmo que a gente leva para lá, né? Eu acho que o período é bom, de 30 dias, né? Residência, tem algumas residências muito rápidas, uma semana você não consegue nem se adaptar ao lugar. É, na primeira semana foi o que aconteceu comigo, me adaptei, e na segunda eu comecei realmente a pensar no projeto a modificar ele, a fazer esse tipo de coisa. E eu tô gostando. Tem mais duas semanas aí e eu acho que a coisa vai acontecer.